Bugünkü videoda nomini o'zinglar ko'rdinglar. Turkiyada juda ham qattiq red yaptı. ha haqiqatdan red bo'lyapti bir 5-6 yoki 7 oy oldin video qilganman. Aynan bu mavzuda video qilganmanki, e, Turkiyada red bo'layotgan bo'lsa ham Ankarada bo'lmayapti yoki Ankarada tinch. Do'stlar, hozir to'g'risini aytaman. Ankara ham xavfli. Instagramdan SMS yozishdi. Aka, bizni bir yigirmata o'ttiztamiz va bizni melisa polis ya'ni bu yerda melisani polis dedi polis ushab ketdi hozir yigirmatamiz kimga murojaat qilaylik va nima deylik va kimdan madad so'raylik deyavdi men ularga shunday dedim hammanglar temma teng duoga qo'l ochib Allohdan yordam so'ranglar dedim <laughs> agar polis ushlagan bo'lsa o'sha o'zbekistonga bilet olishga majbursiz o'zbekistonga bilet o'sha yerda turib olasiz yoki oldirasiz va o'zbekistonga majbur jo'nataveradi ya'ni qo'yib yuborishi juda ham kamdan kam kuzatilgan e, kuzatilgan kuzatilgan lekin juda ham kamdan kam hollarda agar siz turkiyada kuchli tanishingiz bo'lsa yoki balobatlar pora mora berib anaqa qiladigan bo'lsalar bilmadimu lekin bo'sh bo'sh sizni qo'yib yubormaydi Xo'p, nimaga red bo'lyapti deydigan bo'lsanglar, o'zingizlar ko'rdinglar. Bizga dokumentlarni yoki boshqa narsalarni juda ham yengillashtirib qo'ydi va o'shanga javoban hamma dokument qilsin degan majburiyatni ilib qo'ydi. turkiyada shunaqa narsa borki hamma yo'q ya'ni hamma narsa turkiyaga pul to'lash kerak ya'ni davlatga pul to'lash kerak davlat pul topish kerak hamma narsadan o'shaning uchun e, ya'ni yabanchilardan ham bizdan ham qasdir miqdorda pul olish maqsadida shu narsani yo'lga qo'ydi yana ham qattiqroq qilib qo'ydi istanbulda ham hamma yerda polislar insonlarni quvlagan insonlardan pul olgan ya'ni qamab deport qilmoqchi bo'lgan. Xullas juda ham bir kashmar bo'lyapti. O'zbekiston, e, <laughs> Ankarada ham hozir juda qattiq tekshiruv bo'lyapti. Har qadamda polis bor. Agar mm, dokumentinglar bo'lmasa, iloji boricha ko'chalarni kamroq aylaninglar. Ehtiyot bo'lganinglar o'zingizlarga foyda. Bu videoda oxirida bir video qo'yib beraman. Aynan o'sha yabanchilar, faqatgina o'zbeklar emas. Yabanchilarni polislar quvlayotgani, o'sha ushab-ushab bir birin-ketin nima deydi? go'ch idorasiga tashiyotgani haqida qisqagina video qo'yib beraman ya'ni do'stlar iloji boricha ehtiyot bo'lganinglar yaxshi hozir dokumentsiz yurish juda ham xavfli faqatgina turkiyada emas rossiyada ham bu muammo bo'lyapti iloji boricha ehtiyot bo'lganinglar yaxshi qayerda bo'lishinglardan qat'iy nazar Thank you. Yavuz Paşa Nehir Sokak kaldırımda kaza. Ben de düzenlen merkez. Takip et efendim sana. 80'e 176 elini kontrol etsene. Reklam yazarı Cevher Efendi, Cevher Efendi, 74.

Bu video juda ham qisqa bo'ldi. Sizlar bilan ko'rishguncha xayr deb qolaman do'stlar. Yaxshi-yaxshi kunlarda ko'rishish, didor nasib qilsin. Yo'q, <laughs> yaxshi-yaxshi kunlarda didor ko'rishish nasib ro'zi aylasin deb men Muhammadjon Madiyev